nitakwambia nikianza. Yo yo brothers and sisters, this is Wakanda TV channel straight out of Zurich, na hapa mbele yenu niko na Mr. Abduli mwenyewe ama eh, vipi? Yeah, sasa Mr. Abduli, hebu hebu elezea watazamaji sherehe hii imekukuta katika mpango gani ama Uli alikuwa vipi? Ah, huyu kwa karibu wangu amenialika hapa, kama unamwona, hebu mchukue. Huyu ni Naitwaje? Rafiki mkubwa, rafiki mkubwa kwangu mimi na godfather wa mtoto. Kwa hiyo kanialika na baba mtu kanialika, tumefika. Sasa naona Abduli, Abduli, naona kweli jamaa mmekula vizuri, naona nyama zazidi kuchomwa, naona bia watu wazidi kunywa, watu washerekea vizuri sana. Je, wewe wafurahia kabisa, sio? Ndio. Eh, sasa ni, eh, swali langu ni je, umembebea mtoto zawadi ama umebeba zawadi katika sherehe hii? Sherehe hii kubeba zawadi, lakini baba zawadi. Kwa hivyo umempa baba zawadi, sio? Okay, sawa sawa. Na upande mwingine tunaweza kumsikiza baba akisema kuwa yeye hakuandaa sherehe hii sababu ya zawadi, aliandaa watu waje wajumuike kwa pamoja. So kwa hivyo yeye hajali kuwa ulikuja na zawadi ama ukuja na zawadi. Uonaje kwa hiyo wazo lake? Voilà, on va Wanawake nzuri sana na kutuweka sisi together, no? East Africa, same people, same culture, you know. Kwa hiyo tumefurahi na tutazidi kufurahi. Sasa sasa wewe wewe una, una mpango ama ni wafikiria vipi ama uta, una mpango wa kuandaa sherehe kama hii ama kumwandia mtoto wako ama wewe mwenyewe? Ah, mimi sasa sasa hivi sina watoto wadogo na wajukuu, na wapo hapa, lakini nimeweza kufanya sherehe ya kufikisha miaka 95 next year. Okay, next year. Kwa hivyo next year ukifanya sherehe yako usikose kualika Wakanda TV channel, tutakuwa hapo na tutakuja kufanyia watu interview. Shukrani sana mzee Abduli, karibu wazi.